सबको उड़ा दूंगा भाई यहाँ पर hello guys welcome our channel Call of Duty Ghost का एक मिशन है नया मिशन आया है ये वाला हम लोग को एक फैक्ट्री में जाना है उस फैसिलिटी में क्या हो रहा है हम लोग को पता चलना है और मेरे बॉस को रिपोर्ट देना है ये वाला la vista, baby. They're down. We're moving to entry A. Scarecrow, we have eyes on the factory. Over. Roger. Make your way into Black Zone. Copy that. Approaching entry. Keegan, we're at entry A. Check. We're ready at entry B. Copy. Moving. Regroup 50 meters. We see you moving to RV. Factory में हम जा- जाना होगा She's yours. Keep it quiet. On you. Take him. Let's move. King will handle perimeter and security. Nothing and no one gets through. And no one gets out either. Everyone else, we're moving left to infill and then to Black Zone. रोरिक हम लोग ढूंढ रहे हैं रोरिक अभी तक न मिला नहीं हम लोग को shot. All clear. I got right. Cover left. Mission पर अच्छा लगता है फ्राई और आप लोग का बॉडी जो होते हैं ना स्पेशल फोर्स का सपोर्ट करते हैं ना सब लोग Keep your eyes out. Kick. How are those cameras coming? Merrick, eyes on your next zone. Camera Lots of check targets, करना no होगा good हम लोग को advantage. यहाँ पर We'll make our own camera advantage. यहाँ पर मिसाइल मिसाइल का फैसिलिटी रुका है मिसाइल बना रहे हैं इधर ये वाला डाटा यूएस मिलिट्री को देना है हम लोग को प्रेसिडेंट को भी Multiple routes. Split up. Sweep and clear. बताना है इधर सब Flashlight's down. Down. Wait for a clear shot on this guy. Top clear. Bottom clear. Take him. south vault door. It's a big one. Whatever's in there, they want to keep it safe. No cameras in black zone. You're on your own inside. Starting override procedure. Heading in. Facility के अंदर आ गए हम लोग Multiple tangos, go hard! Keep moving! More contacts! Structure is cut block! on enemy comms. Sounds like you're still clear. Copy, Kick. Scarecrow, we're inside Black Zone. We're seeing what looks like rocket components. Solid copy. Continue searching. हम लोग को ढूंढ रहे हैं कुछ रॉकेट रॉकेट ना मिसाइल का कोई कुछ यहाँ पर वो बना रहे हैं इन लोग Roger. Shit. Looks like some kind of satellite. With a hell of a satellite weapons में package. मिसाइल Scarecrow, आर्ट कर we रहे हैं found सब it. Looks like space-based weaponry. Copy actual. Sir space नीचे डालेंगे चलो एनिमी के ऊपर एनिमी कंट्री के ऊपर डाल देंगे ओके ये वाला रिकॉर्ड करके हम लोग को लेके जाना होगा Look up and a bit right. Get one of the rods in you. Look for the rods. Data बनाना वीडियो बना के हम लोग को लेना होगा प्रूफ प्रूफ कैसे होता है भी ये वाला भी मछली दिखाना होगा मिसाइल वेपन सिस्टम कैसे होता है ये वाला बना Good work, boys. This was a big find. Park Light, entire wing confirmed for bombing run. Total coverage is go for effect. Drop everything. Let's move. Copy, Scarecrow. Genesis confirmed. Eighty चलो clear डाटा हम six लोग को minutes मिल गया onward for full effect. अभी निकलना है Arclight अभी यहाँ 1-1, से 1-2, and 1-3. Target Romeo and Birdhouse. Arclight 2-1, 2-2, and 2-3. Target Cooper, Dixie, and Tango. Pattern bombing, absolute coverage. Merrick, find any data that can give us a bigger picture of their progress, then get out of there. You have an entire air wing en route to level the whole complex. Copy that. Data मिल गया यहाँ से हम लोग को जाना होगा यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे यहाँ पर यहाँ पर एयर स्ट्राइक होगा यहाँ पर हमारा टीम यहाँ पर एयर स्ट्राइक करेंगे एयरफोर्स पर डाटा यहाँ से डाउनलोड करके क्लिक करना है Looks like manufacturing data. Satellite's label is 24. How many are there? Satellite यहाँ पर बना लेके जा रहे हैं. Merrick, we got Oh. movement out here, lots of it. Enemy आ रहे हैं एनिमी आ रहा है Now. का स्पेशल फोर्स आ गए Stay down! Hold this position! Scarecrow, we're pinned! Can we get a hold on Arclight? Negative. Arclight is 20 clicks out past PNR. Genesis cannot be diverted. Shit! उनके एनिमी भी आ गए चलो सब स्पेशल फोर्स भी आ गए यस यस स्मोक कर दिया थर्मल कमर से मारेंगे हम लोग को We need to move! Three more! EKIA! Ah! Ah! Keep pushing! Seal फिल लेके आए सब लोग स्पेशल फूड्स वाला बहुत सारे बंदे सब यहाँ पर फिनिश हो गया यहाँ पर सब बंदे को मार दिया हम लोग यहाँ से निकलना है चला बंदे यहाँ पर चला मेरा आमा सर गए Check your fire! चलते हैं इधर yes yes यहाँ से जाना है हम लोग एयर स्ट्राइक होगा यहाँ पर मेरे को ये वाला गन चाहिए ये वाला मशीन गन चाहिए मेरे को भाई बहुत सारे बंदे अंदर आए थे खबर भाई मेरे को दो भाई सबको उड़ा दूंगा भाई यहाँ पर लेट्स गो लेट्स गो यार फुल स्ट्राइक हो जाएगा यहाँ पर निकलना होगा यहाँ से ओके हम लोग को यहाँ से जाना लोग निकल गए यहाँ से फैसिलिटी से डाटा मिल गया है हमसे okay thank for your watching guys Time to head home, boys.